rapprocher Zola AM Zola. Je m'appelle Zola. 杨老师抱起阿宝说：“孩子，现在带不用带。”对，不然等一下，房间没有水喝。 我是左拉，感谢收看，欢迎订阅。